Ça va pas mieux, hein Oui, Nazar. Moi, j'arrive chez Alice, là, pour récupérer la caméra. Ce qui est bien avec toi, mon petit Théo, c'est qu'en ans, t'as pas changé. Tu crois toujours tout ce qu'on te raconte. Hmm. Entre nous, je voulais juste que tu récupères la clé à ma place. Nigo un jour. Nigo toujours. Alice Alice Merde. Alors Alors quoi Bah, elle est où, Tobald Elle voleur de clé Je sais pas. Elle est où, Emma C'était pas prévu, ça. Oui, bah, on a dû improviser, hein. Bon, écoute, j'ai pas le temps. Mélissandre est passée pour me dire qu'elle avait rendez-vous avec Théo dans une demi-heure, il faut que j'y aille. T'as besoin de la carte pour ça Bah oui, sinon ils me donneront jamais le voleur de clé. Attends, je comprends pas, là. Ah ouais bon, Lazare arrive, on va l'attendre. Ouais, c'est ça. Assieds-toi. Bah t'as plus confiance Je roule avec vous, les gars, au cas où t'auras oublié. Assis toi C'est ma sœur que tu veux, non C'est elle, la méchante dans l'histoire. Hein C'est à cause d'elle que ton frère est en prison. Ah bon et puis c'est à et Théo qui m'ont forcé. À quoi Mais à les suivre Et puis c'est grâce à moi que vous êtes là. On a passé un contrat. Si je vous aide à délivrer cononce ton frère et toi, vous avez promis de me ramener à la maison voir la reine. Oh, la garce Si Lazare apprend que t'as laissé passer cette opportunité, il va pas être content. Bravo, Aliénor, je t'ai presque cru. Y a pas à dire, c'est vraiment toi la plus douée pour raconter des histoires. Tu devrais en faire des livres, comme ta sœur. Je comprends pas. Y a qui dans le placard Théobald C'est Théobald, c'est ça Mélisson, qu'est-ce que... C'était Théobald, hein C'est Théobald. Dans deux heures au point barre, c'est dans le 18e. Si tu me ramènes pas les deux filles, tu me reverras plus jamais. Bon.